Uzinduzi wa hamasa utafanyika kesho mkoani Pwani wilayani Chalinze katika tawi la wekundu wa Chalinze. Tumechagua kwenda kufanya hamasa katika eneo hilo la wekundu wa Chalinze ama Chalinze, ikiwa sasa ni kutanua wigo wetu wa hamasa. Tumekuwa tukifanya hamasa sana katika jiji la Dar es Salaam e, tukifanya katika matawi mbalimbali mbali, na hiyo ndio nguvu ya Simba kuthamini matawi yao. Safari hii tumeamua kuitoa nje ya Dar es Salaam na tumeenda kuanzia Chalinze. Chalinze, wekundu wa Chalinze, lile tawi e, tumeamua kulipa thamani kama ambavyo tunawapa thamani matawi mengine ambayo ya simba Sisi kama management, tawi lolote la, la, la, la, la Simba lina thamani na hadhi sawa, hivyo kwenye kila tawi tutafika kufanya hamasa, haijalishi lipo wapi. Kwa safari hii tunakwenda kuzindua hamasa Chalinze, na safari ya kuelekea Chalinze kwa wana Simba wote ambao wanahitaji kushiriki kwenye hii hamasa pamoja na waandishi wa habari. Safari ya kuelekea Chalinze itakuwa ni kesho saa tatu asubuhi Ubungo, katika sheli ya Engine, ambapo mara nyingi Simba safari zetu huwa tunaanzia hapo. Tatu kamili asubuhi chombo ya fundi na nyanyuka kuelekea Chalinze. Tutasimama kidogo Mbezi kusalimia wanasimba Ubungo de, eh, terminal pale. Tutasimama e, Kibaha maili moja kusimamia kusalimia kidogo wanasimba wa Kibaha. Tutasimama kidogo Mlandizi kusimamia wanasi, kusalimia wanasimba wa Mlandizi, na baada hapo chuma kikoli moto hadi Chalinze tunakwenda kufanya balaa kubwa kwelikweli Chalinze, na kwenda kuwasha moto mkubwa kwelikweli Chalinze, na kwenda kuifanya Chalinze itikisike kwelikweli. Na Chalinze ni njia panda pale eh? wanaotoka huku kina arusha lazima wapite Chalinze pale na wanasimba wakitoka huko kote lazima wafike Chalinze kwa ajili ya kuwasalimia, wanawasalimia wanasimba wenzao pale wa Chalinze, wanapata maji, wanaondoka wanaotoka huku Mbeya sijui wapi wapi, lazima wapite Chalinze. Wakifikaga pale wanasimama, wanasalimia wanasimba wenzao, wanaondoka. Kwa tawi la wekundu wa Chalinze wana kazi kubwa ya kuwapokea wanasimba kutoka mikoa mbalimbali, ndio maana tunakwenda nyumbani kwao hivi sasa kwenda kufanya hii hamasa. Kwa hiyo wanasimba wote, usafiri upo wa kutosha, wanasimba wote, hakuna masharti. Kama wewe ni mwanasimba, twenzetu tukaiwashe moto Chalinze, twenzetu tukaigeuze Chalinze kuwa nyekundu, twenzetu tukawaite watu wa Chalinze na maeneo jirani wote waje Benjamin Mkapa tarehe ishirini na mbili. Sharti pekee ni kuvaa jezi ya Simba, tena jezi mpya ya msimu huu, yaani kwa lugha nyepesi, bila kuniana noma, jezi ya Embet mwana Simba atakayekuja na jezi ya zamani atopanda ndinga. <laughs> Tuambiane tu kweli, kwa sababu hii ni shughuli rasmi ya klabu na klabu ina mdhamini wake, na tungependa kuona mdhamini anapata hadhi yake. Kwa hiyo ukija na jezi yako ya zamani utaishia kunawa, kula huli na utaishia kuoga, mjini huendi. Chalinze ufiki, nakuhakikishia hilo la kwanza. Lakini la pili eh, bwana Athman Kinyando ameuliza Wydad ni timu ngumu, na sisi Simba tukiwa na akili timamu tunakiri ya kwamba Wydad ni timu ngumu kweli kweli. Wydad ni timu bora kweli kweli, ametuzidi kila kitu Wydad, na sisi Simba tunatamani kuwa kama Wydad siku moja, lakini hii mechi ni ya Wydad na Simba. Mechi yote ya mpira wa miguu huwa inaamuliwa kwenye dakika tisini za siku husika, a commitment ya wachezaji. Sisi tunaamini wachezaji wetu wanaitaka nusu fainali, wanaitaka hii mechi, na wao ndio wanatupa confidence ya kwamba tuko tayari, pamoja na ubora wao wote, Wydad Casablanca tuko tayari kwenda kupambana nao. Tarehe ishirini na mbili tunakwenda kupambana nao, na hilo halitutii mashaka hata kidogo. Kinjektile Ngwale alipambana na Wajerumani wenye silaha, yeye akitumia mawe na mambo yakawa gwede gwede. Simba tunakwenda kupambana vile vile na Wydad na tunaamini katika ubora wetu. Shafii anasema tahadhari. Ni kweli tahadhari, lazima uende kwa tahadhari. Unapokwenda kucheza na Wydad haupaswi kwenda kichwa kichwa, watakufanya vibaya lazima uende na tahadhari ya hali ya juu sana, na Simba tunakwenda na tahadhari kubwa, tuna experience. Bwana Sauti Kuu Tadeo amesema tuna robo fainali nne na amezihesabu robo fainali zote hizi nne zilikuwa ni robo fainali za kujifunza, robo fainali za kuangalia wapi tutobolee Afrika. Tumepata mafunzo ya kutosha, tumepata mafunzo kutoka Mazembe, tumepata mafunzo mawili kutoka kusini mwa Afrika, tunaya compile hasa tunakwenda kaskazini mwa Afrika kwenda kuitafuta nusu fainali. Kwa hiyo tunakwenda kwa tahadhari kubwa, lakini kuweka kumbukumbu sawasawa. Uliposema hatuna bahati na timu ya Morocco, tulimnyoa hapa RS Berkane <laughs> e, eh, dada Hadia anasema baada ya kupangiwa na Widad watu wakashika roho, wengine wakafurahi kwamba nyama mwendo ameumaliza. Mi niseme tu ya kwamba kazi ndio kwanza imeanza. Tarehe ishirini na mbili mnakwenda kuishuhudia Simba ambayo hamjawahi kuiona kiwanjani. Tunakwenda kuivaa roho halisi ya Simba, ile lion heart alokuwa nao Simba mwenyewe ndo nakwenda kuiona siku ya tarehe ishirini na mbili. Mtakwenda kushuhudia mapambano yasiyokuwa ya kawaida ya kuitafuta robo fainali. Timu ya wapambanaji tunayo. Kwenye kumalizia, ushindi wa juzi umeongeza nini? Of course, kwenye football ukipata ushindi unaongeza wanaita winning confidence winning mentality. Kwa hiyo eh, ushindi wa juzi ule of course umetuongezea confidence, lakini ni watu wa madaraja matatu tofauti. yani kumfunga Yanga huwezi kusema e, itakusaidia kwenda kumfunga kumfunga Wydad, yani ni mbingu na ardhi. Hiyo tumemfunga, tumemfukia huko, tunaanza maandalizi mapya ya kumfuata Wydad Athletic Club.